Hozd ide. Hozd már ide. Füli, hozd vissza a papucsomat. Ide. <laughs> Hozzad már. Gyerünk. Hozd vissza. De ide nekem hozzad. De hozzad. De nem fogjál. Köszi! Na kösz. Köszi.